amigos. Un saludo muy cordial para los del grupo Todo para Halo En este tutorial les enseñaré a abrir puertos en Firewall. Y a configurar el server SAP avanzado. A medida que vaya dando los pasos, vayan pausando el video para que no se pierdan. El primer paso que debemos hacer es. Vamos a menú inicio. Y en donde dice buscar programas y archivos. Ponen Firewall. Luego cliqueamos en la opción que dice Firewall de Windows con seguridad avanzada. Luego das clic donde dice reglas de entrada. Después te vas al lado derecho donde dice nueva regla. Y das clic. Se te va a abrir una ventana. Marcas la opción que dice puerto. Das en siguiente. Ahora marcas la opción TCP. Y abajo marcas la opción puertos locales específicos. Aquí pones 2004. Das en siguiente. Ahora marcas en la opción que dice permitir la conexión das en siguiente. Dejas tal y como está. Y das de nuevo en siguiente. Donde dice nombre. Pones el nombre por defecto del puerto. En este caso yo coloco Jalose 1 Das en finalizar y procedemos con el puerto 2005. Hacemos lo mismo que el anterior. Te vas al lado derecho donde dice nueva regla. Y das clic. Se te va a abrir una ventana. Marcas la opción que dice puerto. Das en siguiente. Ahora marcas la opción TCP. Y abajo marcas la opción puertos locales específicos. Aquí pones 2005. Das en siguiente. Ahora marcas en la opción que dice permitir la conexión. Das en siguiente. Dejas tal y como está. Y das de nuevo en siguiente. Donde dice nombre. Pones el nombre por defecto del puerto. En este caso yo coloco Jalose 2. Das en finalizar. Ahora procedemos con la abertura de los puertos de salida. Hacemos lo siguiente para esto. Das clic donde dice reglas de salida. Después te vas al lado derecho donde dice nueva regla. Y das clic. Se te va a abrir una ventana. Marcas la opción que dice puerto. Das en siguiente. Ahora marcas la opción TCP. Y abajo marcas la opción puertos locales específicos. Aquí pones 2004. Das en siguiente. Ahora marcas en la opción que dice permitir la conexión. Das en siguiente. Dejas tal y como está y das de nuevo en siguiente. Donde dice nombre. Pones el nombre por defecto del puerto. En este caso yo coloco Jalose 1. Das en finalizar y procedemos con el puerto 2005. Hacemos lo mismo que el anterior. Te vas al lado derecho donde dice nueva regla. Y das clic. Se te va a abrir una ventana. Marcas la opción que dice puerto. Das en siguiente. Ahora marcas la opción TCP y abajo marcas la opción puertos locales específicos. Aquí pones 2005. Das en siguiente. Ahora marcas en la opción que dice permitir la conexión. Das en siguiente. Dejas tal y como está. Y das de nuevo en siguiente. Donde dice nombre. Pones el nombre por defecto del puerto. En este caso yo coloco c 2. Das en finalizar. Listo. Ya quedaron abiertos los puertos de salida y entrada. Postdata. Puse tanto en salida como en entrada los puertos 2004 y 2005 para no tener margen de error. Seguimos con el tutorial. Procedemos ahora a la instalación y configuración de Server SAP avanzado. Lo primero que debemos hacer es descargar los archivos que dejé en la descripción del video para su debida instalación. Bueno empecemos. Los pasos que debemos seguir para la debida instalación del server SAP son. Vamos al link que dejé en la descripción. Lo descargamos. Luego abrimos la carpeta donde se descargó. Ahora procedemos a poner este archivo en un lugar donde nos quede fácil para descomprimirlo. Ahora lo descomprimimos. Nos quedará una carpeta llamada Server SAP Avanzado 2012 más tipos de juegos. Dentro de ella tendremos varias carpetas. Cada una tiene diferentes modos de juegos ya editados y listos para su uso. Escoges el modo de juego que quieres instalar. Ahora procedemos a abrir la carpeta del modo de juego. Para copiar el contenido que está dentro de ella y pegarlo donde debe quedar. Esto se hace de la siguiente manera. Nos dirigimos a la carpeta que dice pegar Halo C. Copiamos todo el contenido que se encuentra dentro de ella. Ahora nos dirigimos a la carpeta donde tenemos instalado nuestro Halo C. Y pegamos todo aquí en esta carpeta. Procedemos ahora a copiar el contenido que está dentro de la segunda carpeta del archivo que descomprimimos. Es la carpeta que dice MyGames. Copiamos todo y lo llevamos para pegarlo en documentos. MyGames. Games. Ya lo sé. Pegamos todo aquí en esta carpeta, y sale otro letrero de que si deseamos combinar alguna carpeta el decimos que sí. Ahora procedemos a editar cada archivo que instalamos. Damos en menú inicio. Documentos. My Games. Ya lo sé. por último la carpeta llamada SAP. Abrimos el segundo archivo llamado commands. Nos dirigimos a la parte que dice spam. Ahí editaremos el nombre de tu server. Solo borraremos lo que dice entre paréntesis nombre de tu server. Y pondremos lo que tú quieras que sea el nombre del server. O si quieres pon lo que tú quieras, pero ten en cuenta que debe quedar dentro de las comillas. Solo les pido el favor que el primer spam que hace propaganda a mi grupo, llamado Todo para Jalosé, no lo borren en agradecimiento a este gran aporte que les hago. Y con el fin que este grupo de Facebook siga creciendo. Bueno después de que editen ese spam le dan en guardar. Y procedemos con el siguiente archivo llamado Events. Lo abrimos y si quieren pueden editar todos los comentarios que dicen. Hobin. Dentro de las comillas puedes borrar todo lo que yo puse. O puedes dejarlo así si lo deseas. Estos son los comentarios que darán la bienvenida. A cada jugador que entre. En tu server. Bueno ahora le das en guardar, después de haberlos editado. Ahora procedamos con el siguiente archivo llamado. init. Esto es lo más importante para tu server. Empecemos a editarlo. Lo que dice AFK Kick. Es para que pongan el tiempo en el que el server saque un jugador por estar inactivo. Este tiempo es en segundos. Los 300 segundos que yo le tengo equivalen a 5 minutos. Ustedes pueden ponerle menos. Procedemos con el pin kick. Este es para que un jugador que se pase de este pin, sea sacado por el server, ya que nos puede traer lag. Ustedes pueden poner el pin que quieran. Yo pongo 300. Seguimos con el anticamp. Este es para que tu server saque a los campers. Que solo matan en el mismo lugar y no luchan. Si quieres lo dejas desactivado. O puedes activarlo cambiando el primer 0 por 30 y el segundo 0 por 10. Seguimos con el Save Scores. Este es para que guarde las muertes de cada jugador. Por si se les cae el internet y quieren volver a entrar. Al server tengan las mismas muertes que cuando se salieron. Seguimos con el aimbot Van. Este es tal vez lo que todos estaban esperando pues es el más importante aporte. Dejen tal cual está este archivo pues está listo para banear los bots. Así que pasamos al siguiente. Block TC. Este es para bloquear el cambio de equipos. Pero si quieren activar el bloqueo de equipo cambien el 0 por el 1. De lo contrario déjenlo como está. Procedamos con el siguiente. S. Aquí va el nombre de tu cerbero dentro de los paréntesis. Seguimos con el siguiente. MacBote. Este es para la votación de tu server. Si la quieres desactivar cambia el 1 por el 0. Procedamos con el siguiente. MSG prefix. Aquí dentro de los asteriscos puedes poner el nombre de tu país o tu nombre para que salga en reemplazo del molesto nombre de Cerberos App. Seguimos con el siguiente. SBR con password. Este es para que utilices la Rcon con console dentro del juego. Así que pondrás tu contraseña de Rcon donde dice su clave, pero si los paréntesis. Seguimos con SB Password. Este es para que le pongas clave a tu server. Cuando tengas un versus o cuando quieras jugar en privado. Ahora ya podemos darle en guardar. Y seguimos con el siguiente archivo. MacBotes. Aquí como puedes ver, puedes poner el mapa que vayas agregando en tu partida para que pueda ser votado por los demás. Pones el nombre del mapa después de los dos puntos pones el tipo de partida. Y después de los otros dos puntos pones de nuevo el nombre del mapa. Y das en guardar. Ahora procedemos a editar cada archivo que pegamos. En la dirección por defecto donde está nuestro Halo se instalado. Abrimos la carpeta de Halo C. Buscamos el archivo que dice init.txt. Lo abrimos y procedemos a editarlo. Donde dice sbname, Colocan el nombre de su server. Pero dentro de las comillas, procedemos con el siguiente. SB Limit. Aquí ponen el tiempo que quieran que dure cada tipo de juego en su server. Yo pongo 60 que equivale a 60 minutos para que dure una hora. Seguimos con SB Max Players. Este archivo es para que pongan el número de jugadores que quieran que entre a su server. Yo les recomiendo a los que tienen una mega de internet que pongan solo 8 players. A los que tienen 2 megas que pongan 12 players. Los que tienen 3 megas que pongan 14 players. Y los que tengan de 4 megas para arriba ya pueden poner los 16 players. Les doy este consejo para que eviten lag en sus servers. Y tengan mayor jugabilidad. Procedamos con el siguiente. SB Max ADD. Este es para que puedan agregar sus mapas y modos de juegos. Esto se hace de la siguiente manera. Primero pones el mapa que quieras jugar en tu server. Luego das un espacio. Y pones el nombre del tipo del juego que deseas. Listo ahora guardas todo y procedemos a editar el siguiente archivo, llamado, XT. Lo abrimos y procedemos a editar. Aquí puedes poner lo que tú quieras que aparezca en tu server cuando opriman F2. Solo pueden escribir cuatro renglones. Si escriben más de cuatro renglones, no saldrá lo que hayan escrito después del cuarto renglón. Le dan guardar. Procedemos a explicar lo de la carpeta SAP. Buscamos la carpeta SAP que pegamos aquí. Ahora la abrimos. Aquí en esta carpeta donde dice IP fans es donde quedan todos los baneados de tu server. Cuando quieras desbanear a alguien solo lo borras de este archivo y listo. Nos vamos a configurar los puertos. Y el tipo de conexión pero dentro del juego de Halo C. Esto se hace de la siguiente manera. Abrimos el juego de Halo C. Y nos vamos a la parte que dice Settings. Luego a Network Setup. Y donde dice Connection Type. Buscamos la opción que diga DSL cable ABG. Luego nos vamos donde dice Server Port. Y ponemos 2004. Ahora nos vamos a Client Port. Y ponemos 2005. Ahora damos en OK. De nuevo damos OK. Y ya quedó listo para abrir nuestro server. Ahora buscamos nuestro server y lo abrimos. Para esto hacemos lo siguiente. Vamos a donde está instalado nuestro Halo por defecto. Y buscamos el archivo llamado Halo CD. Lo abrimos y esperamos que cargue todos los archivos necesarios. Ahora procedemos a buscarlo en el Halo C, para unirnos a la partida. Como pueden ver, este es mi server dedicado. Ya listo y full para jugar. Listo. En la descripción les dejé todos los archivos necesarios y varios tipos de partidas. Como Super Mobs. Rockets con munición de 999. Snipers con 999 de munición y sin carros. Zombies con calavera. Zombies con plasma rifle. Sniper con 999 de munición y carros mejor dicho solo escojan el que más les guste. Este fue todo el tutorial completo sobre Server SAP. Espero que haya sido de su agrado, ya que este es mi primer tutorial. Suscríbanse a mi canal de Youtube, y únanse a mi grupo de Facebook, llamado, Todo para Jaloce. Esto fue todo amigos gracias a todos por su atención bye Dios los bendiga.